тең салмактуулуктун туруктуу абалын демонстрациялайлы шар тең салмактуу абалда болгондо ага ордук күчү жана нормалдуу реакция күчү таасир этүүдө бул күчтөр бири бирине бирдей шарды ордунан кыйшайталы шар кайра тең салмактуу абалына кайтканын көрүүдөбүз шарды токтотолу жана ага таасир эткен күчтөрдү карайлы шарга жанагы эле күчтөр таасир этүүдө Ордук күчү жана нормалдуу реакция күчү бирок булардын тең аракет этүүчү күчү нөлгө барабар эмес жана шарды тең салмактуу абалына ылдыйга кайтарууда шар дагы эле кыймылын улантып тең салмактуу абалынан өтүүдө жана жанында термелип бир аздан соң токтойт таяк кыймылсыз экенин көрүп турабыз таякка таасир эткен оордук күчү шарнер тараптан таасир эткен күчкө салмактанууда таяк кыйшайганда бул күчтөр бири бирин салмактабайт жана таяк тең салмактын туруктуу абалына багытталат инерция боюнча ал жерде өтүп термелет бир аздан соң биринчи ордунда токтойт